「ふたつふたつまだあってお手でない君ふたつでしょ」 しめおめめが一時二つでしょお耳も空で二つでしょ